А ведь огонь и там идут Те, кто плакал, засмеются А кто не плакал, пусть не будет. Пусть будет так или будет это Как у людей и не как у людей Но важно, что